қисмата як нуқта реклама дорем як магазина ба шумо тавсия мекунем магазини акай давлат аст дару тирезаҳои пластикӣ оҳани туркӣ чувӣ ҳама чизо аст ҳозир шумо якта якта нишон дода метаем дарои оҳани ҳастанд ай 500 сумо то 5000 сумон ҳастай ба хиёли мега дарои хайтек ҳастай дарои беларускӣ чизи намуд даркор боша дарои дупа ина хайтек ҳастай акаҷон бо дарои наи евро ҳастай тоза хели тахтай ҳамаш тахтай дарои евро ҳастай дарои евро бо пластики ҳастай любой размеро ҳастай тайёр мекунем метем шона любой размер аст нархошам арзон кардан метен арзон кардан нархи любой ҷо метавонад магазини акай давлат бозори калхозобод سلام علیکم پتشگوی کلخوز آباد تو برادر عزیز امروز ما در شهر باختر قرار داریم امروز انگی نوار ما در کل لیسترا چند نمود لیسترا هستن برای شما نشان میتیم منزل ما شهر باختر بزار حاج شریف برادر بزار حاج شریف هم مگزین درخشان السلام علیکم مردان عزیز با شما یک سیکی در بزه های پلاستیکی رو تفسه میکنیم مانکی دست راست این پلاستیک مون اکولین 500 سومان کوادراتش رولر پلاست коричневый цвет 700 сомон квадраташ установкаш ҳамаш дар онуш ролер плас инаш 600 сомон установка даставкаш ҳамаш аст ба ино боша барои криша любой намуд квадраташ дар кор бошад светашон дар кор бошад ва ҳамаш моро тайёр карда медиҳад сеҳи атай боҳодор аст ино бошад барои масҷид квадраташам инам 700 сомон дурда часпонида установ карда медиҳад шиша пиша ручкаш ҳамаш дар онуш аст ина бародари азиз дари сафед мо дари алюмини аст тазмираш 85 ва 182 нархаш 1700 сомонӣ инаш боша залатои дуб 1500 сомон размераш 80 ба 180 профили алюминтиман ҳама агар шумо дар дигар сервисам даркор боша марҳамат оз нишон медиҳед бародарон азиз инаш кадом намуд сервис даркор боша марҳамат ҳастанд Канала фирмы Лега Сафир Охан Хуан установка доставка квадрата 600 тонн. Ина из золотой дубаш. Фирмы Лега. Ина установка доставка 600 тонн. Ина ж аз антрастит. Она на обрумадагиай. Навак на умудомадеса. Нав. Соли дазур бисе. Позиция и нав. Она ина ж теплый вариант. Теплый вариант и алюминий. 750 сомон квадраташ инашам тёпли вариантай золотой дубаш ишам 750 сомон инаш сафедаш фирмаи лега алюми 650 сомон марҳамат инабо сипрошномаш сертификатшам будааст акаи боҳодор бародарон азиз ҳамин гуфтаги нархошон ҳамаш дастсавка установкаш дар даромадаш бепул марҳамат муроҷиат кунед дар рӯи экран рақамо ҳаст 15 сол кафолат дорад марҳамат кунед ҳама ҷо ба доставка установка бепул аз ҳисоби фирмаи корхонаи худамон ана бурда часпондан васл кардан ана пена мена зада установкаоша карда метием ҳамаша қоидаё карда иншоалло барака диёрем манзилмон бозори калхозобод ноҳияи ҷалби барқӣ рӯпарои гулдаста рӯпараш бозори баҳор аст ситафор мебели магазин аст ана манзилимон сехи пластикӣ агар видео ма шумода мақбул боша як тактир лайка подпискара фаромӯш накунед рафти бози аял лав нархоша шумода нишон мекунем ина люстрои фасон фасон хадавоини люстра замонавӣ чихел намуди люстра дарко боша ҳамашо ёш панса сисонат ёш чихел ҳарчи ягам сеташон اینجا بو پلافونو بوده پلافونو چکنه نکنن خوشون یک گرده 300 کدوم سکه؟ نه 600 این برگیو 600 تومون ها؟ فرم 380 پایان گیوش 300 تومون 380 تومون بلو گیوش 300 تومون ها؟ فرم 360 ایوشن سوزو 360 تومون نمیدونم 500 بلو گیوش 430 نه ایوش 500 سمده بردم عزیز işçi işam 430 430 somon marhamat. Buradaki şahsat çolaştı buluyor. ки баъд рӯшанишро чӣ хеле нака соз мешавад соза ё ака ёша нархушон чӣ хеле бадака ё 610 ян ду се намуд бологиш 480 480 сум ине парам 480 иш 380 ё иш 500 сум 500 сум ба бо бро астай бро барои 140 сум астай ине ду тай са 40 сум ай ёша иш 160 сум ине ду 100 сум ян ёш 150 сум як донаш а марҳамат мурдан азиз чинамо дӯстдора боша ҳамашон ҳаста инешам стакан чикун шурӯъ буда 500 сомона и прожектора чанд янака прожектора сечишма аса чорчишма аса ҷира на чорчишмаш 390 неё чорчишма бо сечишма дорад 250 сом сечишмаша инҷа бо плафончикҳо омада барои галагено ю чандиш десанака Galagino ai inanja sarmuda ne ne senzatsına. Donaşa. O donaş senzatsına sa. Necə ai senza sarmışa tu da açdı pansım arası. Yaksa da açdı pansım yak donaş. O. balandı balan. Ne var donazi paradan çinamut boşa hasta. Hamoşup ne? Ana iparaşın çıkana yoşan hatta. Ne panjo pansım, çile hafsın. İne ne açdı pansım ne yo. Yoşan. نه چیل پانس مکه نه ده تگوش هفته دو پانس مکه اگر چند که قیمت باشه هم که کتش تو باشه مرق میشم چون تیز نمیسوزه گارانتی دارم اگر شش ماه چک میتونه رکم میزه خلاص کدام شد بگیره شش ماه گارانتی دارم چک میتونه بو کتش مگه نه عزیز چیزی نه دست دو ساده چیل سم یوش ارزون ارزون برای اون خلاله آه میان سه چیل سم اینه چهار ساده بیست سم اونه یوش اینه مدل هست هفت ساد سم Prima della Serra, Hansat Pancos'un. Hansat Pancos'un. Ne, ne yasa şersatın. Aha. Ne yasa hafsat sisinle kalın tarakoş. İroşa. Yine bu kalın haştodur az mirası. Oho. Azordu sat Pancos'un. И ба дака лампочкош қате бе ку бе лампочка. Бе лампочка. Лампочкошон ба чанд сим медам, чӣ хел медам? 10 сим лампочкош. Донаша? 12 та 12 та лампочка метарам. А инҷа бо бисурои на. Плафона. Плафона 24 та ҳастай. 65-м, 36-вата ҳастай, 85-м, 48-вата ҳастай, 170-м. Эво ша, чун ветен тарака? Не, 24-вата. Ёша. Я хама 60-го гадат дорам. Ти ба фирма фирма ба фирмаш фирмаш худ 1 сол дага мо магазин 6 мо метен. Фирма 1 сол гарант метен фирма. Ина бо хели сиуто чхала нака барои кимча гардон мезанам. Ай... Каталог да. ай 13 сум сар мешавад то 38 сум аст як метраша О, як метрш аст ҳар ранга дора як ранга дора ина ина муд наомадаги дар ранга панҷ положение яка аҳа панҷ положение просто гирон мекунӣ ушонишя ҳозир нишон медиҳем О. кабуд дар мегира ка аҳа о зар дар мегира ка аҳа бо каржа ҷоя а бо ка делня делня уста уста положение медлин я баъд бо теза хулас кулчатир хати бозӣ мекунам ира нақша чанд гуфтенака 25 см ира 20 см пас бо брида мешавад метавони 20 см пас бубриш сайди дора о бридаш мешавад ёшон чӣ хелам бо арзон арзонаш чанд арзон арзон 13 см намеён ка 13 см? намеён намеён ё чанд палажена ё я положение сафед дар мегиран зар дар мегиран сиқ дар мегиран отдельно отдельно ҳар як комиш ё 13 см боса 18 см аста яка نه 38 سیمه هست که با چند هم ده سرید گیرون میشه نه سیمه یو 16 پلاجن گیرون میشه که اما نه سیمه نکه فهمو نه ده سیمه هست نکه یو یو شنده نکه یو ایلوستره که 700 سیمه که یو 700 سیمه نه مدلی با مدلی نوانی که 4800 سیمه میمونده مثلا این اون مدلی 80 که این دیگه چیزه سنگ همه چیزه این دیگه چیزه شیشه بخواه اینه مدل اصلا 80 تا ای بخیر 730 لنگ لودکا در لودکا میگن چی میگن لودکا لودکا 730 این هم مترش هست با درازش هم میره 1300 سوم 1300 سوم اونا مادر عزیز تماشا کنید کلو 80 است این مدل نواکا 4800 یم 4800 سوم اونا این دیتایی است این دوسترو واکا است 1450 سوم این مدل این bu Karaleski hasta akım. İyi hocam. 1800 сом. 1800 сом. Ну, парагиш 820 сом. Ёша? 3100 сом. Мене сафрида 1400 сом да. Ака бад мисол яхираш омада ма метавонед ки нақш мақул мешава картатон да сума партия шумо дастак када метавонед? Оҳо, бале. То куҷо дастак када метавонед ака? Ман дури Қирғон да фақат. Дури шаҳри Бухтар, а? Дастакаш бепул мешава? Бепул дури Қирғон бошад. Ина шаҳри Бухтар, ҳаматон дидесен, агар касе дар кор бошад, дар рӯи экран рақамашон ҳаст. Дар рӯи шаҳр Бухтар да дастакаш бепул бута месупорад карташона ҳам аст занг мезанем карташона рақамашона мегӯям бемалол сумо партофта шумо дастакӯтӣ намеда фақат дурини шаҳри бохтар будааст ку шаҳри бохтар подписчикҳо як дастгирӣ кини мардони азиз тамошо кунед чӣ намуд люстра боша ҳамашон аста э? агар маъқул боша бемалол омада харидорӣ кунем мешавад магазини дурахшон марҳамат